جعفر پاشو قروم ساخ پاشو منو تنها نذار نمیذارم بری اولان شو Yeah! من کجام آقا جون رفت منو ببخش امسال خیلی کتکت زدم قول میدم دیگه اذیتت نکنم پاشو بریم خونه پاشو آقا جون قربونت برم من <laughs>